کریں بیف اور ہر قسم کے یہاں سے ویجیٹیبلس وغیرہ بیف مٹن وغیرہ ہر قسم کی چیزیں اویلیبل ہوں گی یہاں پہ یہ جناب مانڈا بن رہا ہے یہاں پہ جو کہ رول رول وغیرہ کے لیے سموسے کے لیے استعمال ہوتا ہے ہے بھائی جی صرف رول اور سموسا جی جی رول اور سموسے کے اندر استعمال ہوتی ہے اچھا واؤنٹون بھی بنتے ہیں پیٹیز گھر کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ دکان دکانوں پہ بھی استعمال ہوتے ہیں وہ کس استعمال میں آتے ہیں جی وہ کس استعمال میں سموسے رول وانٹون ٹھیک ہے کاؤنٹر بنتے ہیں بنا کے دکھائیے سموسے رول تو کٹنگ ہو جائے گی بنا کے نہیں دکھائیں گے کٹنگ ہم کر کے دیں گے آپ کو جی کچی ہاں بھائی کر کے دیں گے ابھی کوئی آتا ہے تو ٹھیک ہے ان کتنے کا ہے کتنے کا بنے پورا یہ بن گیا ہے پورا کتنے کا یہ کتنا ویٹ ہے اس کا پانچ کلو کتنے کا پانچ کلو ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیتا اللہ حافظ